Aloha! Eia nā hua ʻōlelo no kēia pule. He au. I am a. He keiki au. He keiki au. I am a keiki. He haumāna au. I am a haumāna. He haumāna au. He heʻe au. I am a heʻe. He heʻe au.